de hoy, la cabina de la izquierda. Dime, cómo comarazón Y el batazo que no puede aguantar el inicialista. La jugada es 4-1. Anota en carrera Valdés. Carrera empujada. La segunda del partido. 4-1 en la jugada, si usted está anotando. A segunda se va a cuando pienses en dejarlo, piensa en por qué empezaste. Hoy es tu día. Dale, Ferretería Americana, contigo en esta temporada del béisbol invernal. Decía que la cabina nosotros.